شدني السلام عليكم تحيه للناس الاحرار المغاربه اللي ما راضيينش بالذل وراضيين بالعز تبقى لنا العز هاد الناس ديما تيستغلونا والبارح الرئيس ديالهم صرح بانه غيدير غير القانون الناس ديال السنترا حنا ما راضيينش بهذا القانون انا تنقولوا تنتحمل المسؤوليه وما غاديش نمشي نخدم وغنضامن مع هاد الناس والله ما نخدم حتى انهم يديروا لنا شي حل في هاد البلاد عينا من الاستغلال عينا من الاستغلالات ديال الكاركا وعينا من الاستغلالات ديال ولاد الناس هذا بركه لنا في صحتنا وما مستافدين منه وتحيه الاحرار كاملين اللي واقفين دير فيديو شوف الناس حتى واحد ما مشى الكيران رجعوا لهم واليوم من تحجوا علينا انهم جابوا كيران كيران تيخسروا فيه 400 اورو 400 اورو باش انهم يدونا الخدمه صحابي مسوقين فيك جايبين لك car بحال غادي من طنجه للقويره والله ما مسوقين فيك ولكن محتاجين ليك محتاجين ليك وحنا اليوم غنتحروا مع القرص غادي بهذاك الذل الى ربع تشريف قتلوا لهم النفس وكانوا تيدخلوهم في الماء وكل شيء ولكن جاو الناس الاحرار اللي غيديروا لهم شي حل البلاد وتحيه نضاليه لجميع الاحرار من هنا حتى الاولاد بني ملال تحيه لهم هادو كاع ناس بني ملال كاملين المنطقه تسمى كيوسه دي سوغورا تابع الاليكانتي عيط عليا الكارغا وقال لي جي كارغا وانا مناسب معاك ندير معاك contrat. تحية نضالية الإخوان تحية نضالية الإخوان صح صقيرة أنتم كتشوفوا الإخوان راه شي 30 كار اللي رجعت 35 كار ما راه كنهضروا على الحق ديالنا باش نديروا لنا التسويه ديالنا هما بالك بغا يصاوبوا القانون 18 عام حتى 22 عام حنا هذوك الناس غيسهل عليهم ولكن حنا بغينا نديروا التسويه للجميع هادشي اللي كاين الإخوان تحية نضالية مرحبا ما يكون غير خير لا درنا يد زيد ما يكون غير خير إن شاء الله